አመራሩ ነው ይሄን አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው። አማራ አንድ አማርኛ የሚናገር ነው ብለን ነው ወረዳው ነው እኛ ያስበላል ስንት ወገኖቻችን ቆራቢውን የቆረሙ የሞቱ ያሉኝ እበታቸውን የገደሏቸው ልጃቸው አለ እዚህ እና እኛ ያልወቁ ሆነን ነው ያለን። እኛ የአማራው ክልል ወገናችን ይባረክ ወተን

አይዞ መጋቢያችንን ወገናችንን ሁላ ዛሬ በልሽ ሸክረን ሁለት ኪሎ መህል ደካሞች በይተው የሚያበሉንን ወንድማችንን እየገዙ የሚገድቡ አይዞን እናት ብዙ ይለወጣል። ማይለወጥ ነገር የለም። ዛሬ እኔ እሞታለሁ ብዬ ነበረ። በእውነት መድኃኒዓለም ቤት እያለ በጣም ዙሪያውን እየሰበሩ ቁልፉን ገቡና እኔ ብቻ እንድንወጣ ቤተክርስቲያን ስላለ ይመጡና ውጭ ቤት ነው አንቺ አይደለም አይደለም። ምን ማለት ነው? የውጭ ዜጋ አይደለም ቤት ነው የኔም ቤት እየቆጠረ ማለት ነው ውጪ እንደገና ደግሞ ነፍጠኛ እኮ ማየት አልፈልግም እያሉኝ እኮ ነው። እንደገና የማትቀበርበት ወይስ እንዴት እንሆን ብለው ሲያረግዱ ውስጥ ወጥቼ አዋሽ ነበር የፈሰሱ የዳናኝ ህዝብ እዛ ፈሰሱበት ተጨመርኩ። ህይወት ናትና ማለት ነው ለመታረግ ጊዜ እኔ እዛው በታረግኩ ይሻለኝ አይዞን እናቴ